Всем привет, всем Лев, ребята, и сегодня я поиграю Бэдварс, и, ребята, да, как бы, я надеюсь, то, что вам этот ролик понравится, и сразу же после 6 лайков я буду делать новый ролик, и теперь, ребята, будут стримы раз в день и ролики раз в день, то есть завтра будет стрим, послезавтра будет ролик, да, ну и как бы, даже если вы не набьете 6 лайков, хотя я думаю, то, что вы их набьете, но, в принципе, без разницы, да, как бы, главное, чтобы вы смотрели ролики, комментировали, ну и да ладно, ребята, в принципе, погнали! Ребят, что этот чувак делает? Он просто крутится. Ну ладно, в принципе, окей. Э, как бы каптур B2 я играл очень давно, да. Именно сегодня поиграю в каптур B2 и думаю, сделаю капки 2-3, не знаю, как получится. И да, я делал это, это был первый ролик по Бедварсу, второй ролик на этом канале, и, блин, это было самый плохой ролик в качестве, потому что он был аж в 480p. Но <laughs> этот будет в 1080p, поэтому ничего не пугайтесь, да. Э, я думаю, копить буду я, наверное, на... Блин, звуки громкие, хотя мне, мне они так кажутся. Так, давайте возьму вот это. Сразу же я возьму такие вот вещи. И думаю, все будет сейчас нормально. Мы э, попытаемся как-нибудь кого-нибудь вальнуть, да. Но это не точно. И не знаю, как этот ролик получится. Надеюсь, он не будет таким грустным или каким-то таким скучным, да. Э, не знаю, как получится, да. И чувак, кстати, сразу не убился. Это как-то странно, да. Или что-то с пингом, я не знаю. Ну ладно. Э, в принципе, хорошо. Мы, ребята, идем дальше. И, э, если честно, то скоро я сделаю какой-нибудь такой вот ролик необычный, да, который э, будет, ну, не знаю, э, какой-нибудь там... Какой-нибудь ролик будет. Полезная информация. Хочу снять ролик про настройки бандикама, показать свои настройки бандикама, потому что у меня, мне уже говорили, да, писали комментарии по это. Я обещал еще полторы недели назад, поэтому я сделаю сегодня, наверное, может быть, даже два ролика. Потому что, ну, когда делаешь смешной ролик, надо тратить время, а когда ты делаешь просто ролик, то, я думаю, времени большого не займет. Ну и ладно, так, вот тут можно было купать кровать, да, по-моему, тогда я еще об этом не знал, когда я снимал первую часть по Б2су И да, давненько у нас как бы не было Каптура, как бы Каптур вообще один раз у нас был, э, да и б э, Бедварс как бы сам недавно был, то есть 2-3 недели назад. Э, как бы понимаю, что это большой срок, но судя по моим роликам, да, это вообще очень рано, потому что до этого я вообще не снимал э, ролики по Бедварсу, да. И, по-моему, да, у нас всех сломана кровать. Или я что-то тут путаю, да. Подождите, нас могут убить. А их почему не могут убить? А, ну все понятно. Блин, ну все, мы, наверное, умерли, нас двое осталось, их двое. Это плохо. Так, будем пытаться их как-то вальнуть, я не знаю, каким-то таким вот образом. Так, тут убегу, э, пробегу, там, я не знаю, как-нибудь так не зажали. Больше это такой ролик не просто, где я играю, а, наверное, ну, ролик, где я просто что-то вам рассказываю и так далее, и, ну, не знаю даже, э, в принципе, ладно. Э, мы сейчас э, начинаем вторую катку, я думаю, она у нас будет или последняя, или нет, я даже не знаю. Ну, ладно, в принципе, окей. 8 гребаных часов спустя. Начинаем, да, и, в принципе, окей. Так, у меня поясовка как-то подлагивает у меня, ладно. Так, мы Думаю, поиграем еще одну катку, да, я это уже сказал. Ну и ладно, давайте я попытаюсь построиться э, таким вот образом, да. У меня достаточно неплохо это получается делать, но я правда падаю, но в принципе ничего страшного, я буду стараться не упасть. Да, <laughs> постарался не упасть, да, сразу видно. Ролики будут раз в день, потому что я заметил то, что немножко упал актив, да, хоть и подписчиков у меня самого немного, но как бы все равно э, потерял этот актив, потому что раньше спокойно было 4, 5, 6 человек на стримах, да, собиралось в одно время, а сейчас у меня максимум 3. Как такое возможно? Да, человека в одно время собирается, и это просто про стримы говорю. Да и ролик вот этот, который я выложил, он вообще не набрал особо просмотров. Вот уже четвертый день идет, а он набрал чуть больше 80 просмотров, да. В принципе, сейчас вот так вот сделаем. Я покупаю блоки. Э, я думаю, мы здесь сейчас везде умрем. Но ролик не об этом, и как я там играю и так далее. А ролик просто чисто такой информативный, я даже не знаю. Э, я как бы и не надеюсь на какой-то там трэш и так далее. Может быть, и что-нибудь смешное я и буду э, в этом ролике говорить, но не знаю. Так, ладно, давайте сейчас мы вот этого чувака вольнем. Э, он нам дал алмаз, и <laughs> еще один алмаз, я не знаю. Что за просто жесть. Вы понимаете то, что можно купить э, ту самую кровать еще одну э, и ее поставить? Э, так, давайте тебе изумруды скину, чувак, я думаю... Че они разлетелись, я не понимаю. это странно, ну ладно. Э, блин, ну, мне капту очень нравится, не знаю, почему он непопулярный, популярный мини-жим. Прикольный, мне кажется, мини-жим. Да. И спасибо огромное разработчикам, то, что его оставили, то есть... Э, надеюсь, его надолго оставят, навсегда, возможно. Ну и ладно. Так, блин, там красный строится. Э, сейчас никто не заметит. Ну ладно. Так, есть еще два алмаза, я их лучше выкину. Э, а то еще минус кровать получается будет. Так хотя бы одна кровать, а так вообще две. То что за два алмаза как раз кровати делается. Да ладно. Будем так считать. Э, мы идем сюда, и в принципе там какая-то дичь происходит. Надеюсь, нам тут ничего не упальнут нас, не убьют, там, не знаю, и так далее. И, в принципе, ладно, достаточно далековато надо строиться. Я ничего плохого в этом не вижу. Ничего страшного, да. Так, отлично. Так, так, так, так, так, блин, вот, вот, вот, вот, я валю, я валю, я валю. И мне получается вальнуть, я кушаю яблочко, и я вообще не собирался идти к ним на базу, если <laughs> честно. Да. А, вот. <laughs> Я просто пропустил место, где кровать ставят. Это просто. Да, ну, с кем не бывает, это же я, как бы, что вы думаете, да? Э, в принципе, ладно. Э, напишите комментарий по поводу Мардов Мист, и хотели бы вы его увидеть, э, да, и э, как бы все нормально будет. Да. А Ты втираешь мне какую-то дичь. Блин, по-моему, я ни одного не убью. Да, я ни одного не убил, это немножко обидно. Но ну, ничего страшного. Главное то, что, блин, капец, у них есть кровать. Это плохо. Еще. Восемь гребаных часов спустя. Ну что ж, ребят, я немножко готов уже, как бы, да, и почему бы, в принципе, нет. Так, э один а Масса сюда выкинул. И думаю, пора на них нападать, да. А то через 6 минут... А, нет, смотрите, уже через 12. Да, но ну, они все равно побеждают. То есть, в любом случае, э, на их стороне пока что все, да. А, ну, мы сломали, окей. Так, все, валим, валим, валим, валим. Валим чуваков. Так, отлично. Это... Все, ребят, я думаю, это победа. Есть! Ну, я умер в любом случае, но все равно я уже убил людей, да, твоих игроков, и думаю, у нас уже большой шанс победить. Да я думаю, мы уже затащим, как бы, что нам тут, да, <laughs> уже всех завалил, да. В принципе, ребята, мы побеждаем, я пишу КГ и... <laughs> Что? Так, я сюда, наверное, какую-нибудь что-нибудь залеплю, да, чтобы вы этого не видели, да, типа цензура какая-то. Ну ладно, ребят, в принципе, на этом все. Э, всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео, ребята. Куда? Я не хотел, да. Я не просил такого, да. Давайте выйду. И э, все, ребят. Э, всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. И, ребята, да. Э, в принципе, завтра выходит стрим, обязательно смотрите, заходите на него, приходит в металлине, там, смотрите, там, и так далее. Я не знаю, будем вместе играть на стримах, там, в пати и так далее, и так далее. <laughs> Все, всем спасибо. pagava caro.